मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला तेरा वजूद टूट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते चलो मान लेते हैं डॉलर हो तुम हम बूटी कोड़ी है और पूछता है मेरा फोन क्यों नहीं उठाते अबे आशक हैं गुलाम थोड़ी हैं आप